Siiri Virskanen Sokokselta päivää. No Lammisen Emma tässä moikka. Mä tilasin teiltä kaksi viikkoa sitten tommosen aaltomallikon ja sitä ei nyt vieläkään ole kuulunut ja sen piti tulla ilmeisesti eilen. Ja tota, mä tarvisin sen huomiseksi, kun se on tulossa synttärilahjaksi, niin osaat sä sanoa, että milloin se tulee? Okei, no milläs nimellä se on? Mä katon täältä koneelta. Lampisen Emman nimellä. Okei, näyttäisi siltä, että tota, se on tulossa tukulta, mutta meillä on ollut vähän lähiaikoina tosi paljon siis kiirettä ja tilauksia on ollut sen verran, että ne on ruvennut myöhästelemään ja ollaan sitten tosi pahoillamme. Joo. Mut mä oon itse menossa henkilökohtaisesti tänään tukulle, niin poikkeuksellisesti me pystyttäisiin nyt tekemään silleen, että mä tuon sen tänään sitten mun mukana niin tänne, eli se olisi myymälässä kello 16 jälkeen. Okei, okay. no kiitos tosi paljon. Kuulostaa tosi hyvältä. No niin, nähdään silloin ja kiitos tosi paljon. Joo, nähdään. Moikka! Joo, moi!